שלום חברים, אני שמח לחזור אליכם בעוד פרק נוסף על השיטה מעבר לקשת. בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על אה, שאלה שעולה שוב ושוב. השאלה הזאת אה, נקראת בעצם ההתלבטות. מה זה בעצם התלבטות? התלבטות אה, סוג של צומת דרכים. שבהם אנחנו צריכים לקבל החלטה לאיזה כיוון כיצד אנחנו בעצם מתמודדים עם נושא של התלבטות? בעזרת הביואנרגיה, למעשה, אנחנו יכולים להגיע למקור הבעיה עצמה ולדעת לאן הדרך תוביל אותנו בכל החלטה שניתן. לדוגמה, כאשר אנחנו רוצים אה, להתחיל מקום עבודה חדש, אנחנו לא יודעים האם במקום העבודה הזה יהיה לנו הצלחה, לא תהיה לנו הצלחה. זה כמובן מאוד מאוד חשוב לקחת את ההחלטה הנכונה. מאחר ובכל החיים אנחנו נתקלים בצמתים, והצמתים האלו למעשה הם מה שקובעים את נתיבי גורלנו. אותו דבר אנחנו יכולים לראות לדוגמה כאשר אנחנו רוצים להיכנס לזוגיות חדשה. בנושא הזוגיות אנחנו צריכים להחליט האם הזיווג הזה הוא הזיווג הנכון שמתאים לנו, או לחילופין זה משהו זמני שאנחנו רק מעבירים את הזמן. שוב פעם, בעזרת הביואנרגיה ובעזרת התקשור ניתן להגיע לתוצאות שהן ברמות מאוד מאוד גבוהות בהצלחה. ככה במהלך חיינו אנחנו נתקלים שוב ושוב בצוותים, וכל הזמן אנחנו צריכים לקחת החלטות. אני רוצה ללמד אתכם שיטה בפרק הבא, שנקראת מדיטציית האחד. בעזרת המדיטציה הזאת, אנו למעשה יוצרים סוג של מיקוד, שהמיקוד הזה בעצם מוביל אותנו לנקודה, שהנקודה הזאת למעשה עוזרת לנו להקשיב לכל הפנימי ולהגיע לאינטואיציה הנכונה. כמה פעמים שמענו בימי חיינו את המשפט להיות במקום הנכון, ברגע הנכון, בזמן. זה נכון, המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד חדש, אך כדי להגיע לנקודה הזאת, אנחנו צריכים לעבור סוג של תהליך מסוים. ועל מנת להגיע התהליך הזה, אנחנו צריכים לדעת כיצד להקשיב לקול הפנימי שלנו. כדי להקשיב לקול הפנימי אנחנו צריכים ללמוד את מדיטציית האחד. מדיטציית האחד פותחת בפנינו אפשר מתוך התת מודע, ועוזרת לנו להגיע להחלטות הנכונות. אז שמחתי להיות איתכם, נשמות יקרות. here turn to it's not with the finger on the turn of the bar, and that's it.